atzera begiratuta, ikusten dugu Euskal Herriak halako egoera zailak gainditu dituela. Gai izan dela, mendez mende, aurrean izan dituen oztopoak gainditzeko. Eta komunitate gisa, herri gisa, gai izan garela, geure herria, geure kultura, geure hizkuntza bizirik mantentzeko eta baita indar berrituta ateratzeko ere. Ziur gaude, egungo Euskal Herriak ere egin egingo duela. Baina horretarako, beharrezkoa izango dugu inongo zalantzari gabe gure nazio konsientzia, gure nazio pulsua bizirik mantentzea. Batez ere, Europan, ultraeskuinaren eta populismoen gorakada nagusi den Europa honetan, inoiz baino beharrezkoagoa izango da buru eta demokraziaren bidea egiten jarraitzea. Aurtengo aberriegunak balioko digu geure nazio konsientzia hori berritzeko, geure konpromisoa berresteko. Berdinen eta persona azken Euskal Errepublika berandu baino lehen eraikitzeko. Eta balioko digu herri honek daukan energia guztia biltzeko eta aldi berean askatzeko. Horretarako aurten ere aberriegunean uztartu egingo ditugu, borroka, uztartu egingo ditugu, aldarria eta uztartu egingo dugu, jaia. Gogoan daukagu, iazko aberri egunean, pasagenuen egun zoragarria. Aurten ere, Euskal Herri osoa jarriko dugu irunera begira. Eta aberri egun honek balioko digu elkarrekin maite dugun herria borrokatzeko, amesteko, eta disfrutatzeko. Horretarako eta maila horretako egitarau antolatu dugu, lehenik eta behin goizeko amabietan golem zinematik aterako den manifestazio erraldoia. Jarraian, ordu bat aterdietatik aurrera, boskezillotik, basotxotik, izango dugu kale animazioa, The Broken Brothers, gaiteroak, buruhandiak, trikitalariak, txistulariak, horreaga kantuz, eta bar, eta bar. Lauretatik aurrera, burgoen plazan, txikien txokoa izango da. Ikuskizunak eta jokoak. Eta, nola ez, kontzertuak ere, izango ditugu, hemen bertan gaztelu plazan, arratsaldeko lauterdietatik, sortzi terdiak. Bitartean, La Furia, Arkadia, Sozial, eta, eh, eta, eta, eta, The taldea. Eta jakina, eta jakina, egun osoan zehar, Iruñeko aldezarrean, giro, bikaina izango dugu. Abertzale eta subiranista sentitzen garen guztiok, itzordu garrantzitsua daukagu Iruñan beraz, datorren apirilaren bederatzean. Euskal Herrian lan egiten dugun, Euskal Herrian bizigaren guztion beharra izango dugulako gaurdanik biharko Euskal Herria eraikitzeko gure komunitate politikoa sendo daukagun momentu honetan iruña ilusi horrekin, indar horrekin eta grin horrekin blaituko dugu inongo zalantzarik gabe. Eta maitzeko, gogorekarri nahi dut, Euskal Herrian ospatzen dugun aberri egun horren ideia, Irlandatik etorri zitzaigula jaso genuela orain dela ia mende bat. Eta aurten, hain zuzen, apiriaren amarrean, ospatuko direla, hogeita urte, Ipar Irlandako akordioak sinatu zirenetik. Ostira santuko akordioa sinatu zenetik. Eta gaur, esan dezakegu, gurekin batera izango dugula, aberri egunean, sinfeineko eledun nagusia, Diklan gurekin izango dugula, Sinfein alderdia, gure alderdi laguna, gaur egun Irlandan lehen indar politikoa dena eta Irlandaren batasunaren bidean klabea izango dena, izaten ari dena, eta salantzari gabe ber hori eta batasun hori lortuko duena. Beraz, ongi etorria sinfeineko eledunari eta ongi etorriak eraberean nazioartetik ere izango ditugun gainontzeko lagunak eta nola ez, Euskal Herriko txoko guztietatik iruñera hurbilduko zareten persona guztiei. Aupa, bai.